弟兄姐妹们好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享了我是牧场主人，最想要牧师。这样星星若没有行为，就是死的。我信故我行。今天二十一讲，神要对你说什么？ 你是智慧人吗？你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。 这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒、纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是。 和平、温柔、柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见、没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。那在这个世界上呢？ 我们都会公认说，人要接受教育，因为接受了教育呢，人就有成功的机会。接受教育的人呢，就比较上是有智慧的啊。所以呢，大家都公认为人要接受教育，所以世界各地也是如此。 所以大家把这个教育看为非常的重要，因为它真的是能够帮助你脑里面呢就能够呃开展啊这个智慧啊，脑里面呢就可以使你更聪明出来。所以呃呃智慧啊，就对于世界上的人就是跟教育知识。 才干，然后结果带来的经济幸福都有一定的关联性。那我们今天所看的这个经文呢？啊，在当中呢，第十三节就问：你们中间谁是有智慧、有见识的呢？谁是有智慧、有见识的呢？ 那对我们基督徒，你懂得一些经文，你可能即时就会想到，那就是我们敬畏耶和华的人，就是智慧的开端。那我们基督徒就是有智慧、有见识的吗？那这个问题就抛给我们接下来。 来去寻找，我们来去问问。那在这个世界上，啊，或者这个社会上，如刚才所提的，很多时候认为智慧就跟聪明有关，而智慧、聪明都是从教育、知识的层面有联系。然后有了这些的这个教育啊、知识等等，那你就有这样的一个呃成功。 呃的一个机会，但是当我们看这个经文的时候呢，你们中间谁是有智慧、有见识的人呢？从这个经文借下来里面呢，其实他是没有给我们提到的，就是有关我们学术上、学校上的这个知识的事情。王道他所讲的是什么呢？他所讲的其实。 都会发觉到，就是我们一个人的修养品德的问题。按我们基督徒来说呢，那当然就是讲到我们生命的问题。而他的这个重点就是你的生命有没有善行，有没有善果？而善行善果呢，那就是说你的行为、你的表现，那你的果子呢，是有没有圣灵的果子？ 所以很明显的，在这里给我们告诉着我们的，就是有智慧的人呢，他就当在智慧的什么，他就在当中提了啊，就是你应该有的是什么？有清洁、和平、温良、怜悯、柔顺，还有。 不要有偏见，不要假冒为善，不单单自己的修养品德如此，反而你还要加上促使着别人和睦和好。所以这个是对我们来说呢，就是应该有的善行跟善果。而在另外啊，另外。 他也把它整理出来的，就是呢，不单有的妒忌、自夸、谎话、情欲，还有制造扰乱、做坏事等等，明显的却告诉着我们，说什么呢？他说。 这些乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的，那你会觉得好可怕吗？原来这些有关谎话啦、妒忌啦、纷争啦、扰乱啦、做恶事啦，也就是说，其实这些今天我们在教会，我们都看到的。 也是新约圣经里面哥林多前书所提的，在我们今天的教会，还是常常都看得到。也很明显的说，就是属于上帝的地方，其实就有属地、属情欲，甚至就是属鬼魔的作为，在上帝的地方也。 在上帝的子民身上，这是非常的明显。那我们不要自以为说敬畏耶和华是智慧的开端。我们很多时候就以为或假设说，我们信主的人就是有智慧的。我们信主过后有了智慧，做起事情。 我们就是智慧的人，其实不然。这个经文的解释是：你要敬畏耶和华，你要敬畏耶和华才是有智慧的，而不是信耶和华就是有智慧。我在说，是敬畏耶和华才是有智慧的人，而不是信耶和华就有智慧的人。但是很多时候，我们。 就把它套上，以为说我们信主就是有智慧的人，而经文非常的明显告诉我们，不是的，是因为耶和华你成为有智慧的人，而你成为有智慧的人是一个开端，引导着你，使你走上智慧的人生，所以你会有善行，你会有善。 则是神对今天的教会还有信徒所说的话，我们一起祷告，天父上帝，祈求主你施恩，你怜悯，你在当中带领帮助这我们，让我们反省，让我们知基督徒知道，我们要做一个智慧的人，是需要有这个善行，有这样的一个善果，我们。 如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。请转发就是宣教，爱心支持，给予鼓励。欢迎你写几个字来彼此分享。